che fanno un amarone diverso, con note balsamiche molto più accentuate rispetto ad altre zone della Val Valpolicella, magari più conosciute, eccetera. Eh, per, per, capirci, quella è la zona eh, della Val di Lasi, dove c'è anche un certo romano dal forno, eh no? ma dove c'è anche una cantina che si chiama Roccolo dei Grassi, che Marco Gatti ha messo i vertici, quindi questa è una zona emergente no? dove si è concentrata l'attenzione no, di tanti esperti, di tanti consumatori e da poco c'è anche un'azienda che si chiama Intamazotti. Allora, abbiamo con noi Sabina che eh, è una che non ha tanta voglia di lavorare perché ha fatto le tre e mezza di notte. No? <laughs> nel senso che frequenta la bottega del <laughs> vino di Verona, anzi lavora alla bottega del vino di Verona da cinque anni e quindi conosce molto bene l'amarone, conosce i gusti soprattutto dei consumatori, cioè ha la possibilità di avere un test da questo punto di vista, però quando torna eh, a, eh, a, Mezzane eh, lei eh, torna in una oasi